Hemos presentado el plan de digitalización abierta de la Administración Pública, que es una medida muy innovadora del Ayuntamiento de Barcelona ah, para crear un gobierno realmente abierto, transparente, agile y participativo. Ah, vamos a cambiar, a transformar ah, con soberanía tecnológica, programar libre, open source y estándar abierto la política tecnológica del Ayuntamiento de Barcelona y lo vamos a hacer transformando 20 servicios digitales para los ciudadanos. Vamos a, introducir metodología ágil en el desarrollo de servicios públicos, ad abrir la compra pública y creando un digital marketplace para las pymes y las pequeñas empresas, el tejido productivo local que puede trabajar de forma transparente con un nuevo marco de relación con el ayuntamiento y vamos a introducir ah, por el 70% del código y, eh, y de los proyectos digitales que se desarrollan en el ayuntamiento software libre y estándar abiertos.